Probando, probando. Sí, sí, sí, probando. Eh. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy RaxLMC y voy a hacer mi primera serie. Mi primera serie de historias de Raxel Y como en estas historias voy a contar cosas de que me han pasado, que me van a pasar, no sé o que ya me han pasado en el pasado. Pero bueno, cada que suba algo en la comunidad, de que por ejemplo ahorita que puse hoy fue mi primer sufrimiento. El contexto va a ser que voy a hacer un video explicando eso. Y ahora vamos con la intro. ponemos otro cuadro para no perderme. Ahí está, ahí está. Listo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí contando una historia sobre mi primer sufrimiento. Este es que es una historia de que igual lo voy a hacer en Paint. Mira, les explico bien. Ah, sí, cierto, si notan el micrófono HD, es que estoy grabando con el micrófono de mi teléfono porque Chequen cómo es el, el micrófono de mi computadora. Chequen. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Esta es la prueba del micrófono de mi computadora y creo que sí se escucha un poco culero porque pues, no sé por qué suena así. Bueno, sin más preámbulos, ya comencemos de una chingada vez. Todo comenzó cuando iba en bicicleta a velocidad y pusieron música en un negocio de donde cortar el pelo. <laughs> Eh, vamos a poner BTS, a veces personas. Vamos a poner la música. <laughs> Ay, en serio, me arrepentí por haber descargado música de BTS. ¿Por qué? Pasé andando en mi bicicleta hasta que oigo un sonidito. Y ese es el sonidito de esa pinche musiquita que odio. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! <laughs> Bueno, eso fue todo. Espero que... Pinches almis de mierda, si me funan los voy a doxear! en serio, estoy hablando en serio. En serio, si me se atreven a tirar hate, pues a su madre, los voy a doxear. Pero esta vez fue corto porque fue corto este porque no se me ocurrieron más ideas, pero pronto voy a hacerlos más largos y con mejor edición. Es que no manches, nomás editar en Movavi. Ya me descargué un editor llamado Filmora X, o no sé cómo se llame, pero como no me están patrocinando, pues no me meto en sus cosas de, de Filmora, pero como no tengo, como soy un niño de 11 años, pues no puedo recibir dinero tengo que hacer más, más de 18 años. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse y denle like a ver si, si llego a los mil suscriptores para revelar mi cara. Gracias por su atención. No manches. Creo que hay algo extraño. Es que estoy editando mi video como a las 4 de la mañana. Es que no tengo tanto tiempo, es que como voy a la escuela cosas así,